i ha estat del 40%, mentre que a la nit seran del 20% aquestes convocatòries no tenen, no tenen raó de ser. Molt poques empreses poden eh, oferir les condicions que estem oferint nosaltres actualment als, als nostres treballadors i que, a més, plantegem millorar en aquest conveni que continuarem negociant. Si realment tal com diuen, tenen un projecte que ho posin a sobre la taula amb una oferta concreta i documentada. Si això no és així, desgraciadament, eh, les aturades de dijuns poden anar de cara a un mitjà plaç eh, durant moltes setmanes.